a round trip ticket. A round trip ticket. Ticket یعنی بلیت. Trip یعنی سفر. Round یعنی گرد و دوار. A round trip ticket یعنی یک بلیت رفت و برگشت. بلیتی که دو سر است. هم رفت داره هم برگشت. A round trip ticket. A round trip ticket. A slow coach person A slow coach person person یعنی فرد slow coach یعنی فردی که کند و تنبل و احمقه A slow coach person یعنی یک فرد کند و تنبل یا احمق A slow coach person A slow coach person A snowball's chance in hell A snowball's chance in hell snowball یعنی گلوله برفی chance یعنی شانس hell یعنی جهنم a snowball chance in hell یعنی شانس وجود یک گلوله برفی تو جهنم که تقریبا شانس غیر ممکنیه که از این عبارت برای شانسی استفاده میشه که تقریبا به هیچ وجه امکان نداره اتفاق بیفته a snowball's chance in hell a snowball's chance in hell A e storm in a e teacup. A e storm in a teacup. teacup یعنی فنجان چایی. storm یعنی طوفان. A storm in a teacup یعنی یک طوفان داخل یک فنجان چای و یک اصطلاح هست به معنی هیاهو کردن و قیل و قال کردن برای یک مسئله کاملا بی اهمیت. A storm in a teacup A storm in a teacup He is able to take a joke. He is able to take a joke. Able یعنی توانمند بودن، قادر بودن. take یعنی برداشتن، همچنین بردن. joke یعنی جوک شوخی. He is able to take a joke یعنی او ظرفیت یا تحمل شوخی رو داره باهاش میشه شوخی کرد He is able to take a joke He is able to take a joke Abuse of confidence Abuse of confidence Confidence یعنی اعتماد کردن یا اعتماد داشتن Abuse یعنی استفاده بد کردن یا سوء استفاده کردن Abuse of confidence یعنی از اعتماد دیگری سوء استفاده کردن Abuse of confidence Abuse of confidence All covet All lose. All covet, all lose. covet یعنی هرس داشتن یا حریص بودن. lose یعنی باختن یا از دست دادن. all covet, all lose اصطلاحی است یا ضرب المثلی است که گفته میشه اگر همش هرس داشته باشی محروم میشی از اون چیزی که قرار است به دست بیاری و گفته میشه آدم حریص همیشه محرومه همیشه از دست میده All covet, all lose. All covet, all lose. All is for the best. All is for the best. Best یعنی بهترین. All یعنی همه. For یعنی برای به منظور All is for the best یک عبارت است در انگلیسی برای موقعیتی که وقتی اتفاق بیفته و میخوایم آرزوی موفقیت بکنیم و بگیم این دوران میگذره انشالله که به خیر میشه از این عبارت استفاده میکنیم All is for the best که در فارسی هم گفته میشه انشالله که خیره انشالله که مشکل رفت میشه All is for the best All is for the best All roads lead to Rome. All roads lead to Rome. Road یعنی راه. Roads یعنی راه ها. Lead یعنی منجر شدن یا رهبری کردن هم معنی میده. Rome یعنی شهر روم پایتخت ایتالیا. All roads lead to Rome یعنی همه راه ها به روم ختم میشن در حقیقت عبارت یا اصطلاحی است که یعنی همه ها به یک هدف ختم میشن All roads lead to Rome All roads lead to Rome An accidental death An accidental death death یعنی مرگ accidental یعنی اتفاقی an یعنی یک آرتیکل an به این دلیل استفاده شده که حرف بعدش یعنی a در accidental حرف صدادار گفتاری است پس دیگه نمیگیم a accidental death میگیم an accidental death an accidental death an accidental death Answer the question. Answer the question. Question یعنی سوال. Answer یعنی پاسخ دادن. Answer the question در حالت امری استفاده شده و معنیش میشه به سوال پاسخ دهید یا سوال رو پاسخ بده. Answer the question. Answer the question. any port in a storm. Any port in a storm. Storm یعنی طوفان. Port یعنی راه فرار یا port یعنی درگاه. Any port in a storm یک اصطلاح هست به معنی وقتی که شرایط بدی رو داشته باشید ممکنه هر کمکی رو بپذیرید که در فارسی یک معادل و یک ضرب المثل داره میگیم کفش کهنه در بیابان نعمت است Any port in a storm Any port in a storm It is not an ideal solution. It's not an ideal solution. Solution یعنی راه حل. Ideal یعنی ایدئال. It's not یعنی نیست. An ideal solution یعنی یک راه حل عالی یا ایدئال. It's not an ideal solution یعنی اون یک راه حل ایدئال نیست. It's not an ideal solution. It's not an ideal solution. Are you free today? Are you free today? Today یعنی امروز free یعنی آزاد یا رایگان Are you free today یعنی آیا امروز تو آزادی وقتت آزاده مثلا ما هم بریم تفریح بگردیم Are you free today Are you free today Are you here alone? Are you here alone? Alone یعنی تنها. Here یعنی اینجا. Are you here alone? یعنی آیا شما اینجا تنهایید؟ Are you here alone? Are you here alone? Are you into smoke? Are you into smoke? Smoke یعنی سیگار کشیدن یا دود کردن Into یعنی داخله Are you into smoke? یعنی آیا اهل دود هستی؟ اهل سیگار کشیدن هستی؟ Are you into smoke? Are you into smoke? Are you kidding me? Are you kidding me? می یعنی مرا kidding یعنی شوخی کردن Are you kidding me? یعنی آیا داری با من شوخی میکنی؟ آیا داری سر به سر من میذاری؟ Are you kidding me? Are you kidding me? Are you out of your mind? Are you out of your mind? Mind یعنی ذهن و فکر Your یعنی مال تو Out یعنی بیرون Are you out of your mind? یعنی آیا فکرت رو از دست دادی؟ آیا عقلت رو از دست دادی؟ Are you out of your mind? Are you out of your mind? Are you teasing me? Are you teasing me? می یعنی مرا تیز یعنی اذیت کردن یا سر به سر گذاشتن یا مسخره کردن Are you teasing me در حالت حال استمراری و سوالی استفاده شده یعنی آیا داری مسخرم میکنی؟ آیا داری اذیتم میکنی؟ Are you teasing me? Are you teasing me? As a matter of fact as a matter of fact fact یعنی حقیقت matter یعنی موضوع as a matter of fact یک عبارت است یعنی اگر راستش رو بخواید اگر بخوام حقیقت رو به شما بگم as a matter of fact as a matter of fact as brittle as glass As brittle as glass glass یعنی شیشه brittle یعنی شکستنی As brittle as glass یعنی به اندازه شیشه یا مثل شیشه شکستنی و ظریف As brittle as glass as brittle as glass. As clear as crystal as clear as crystal crystal یعنی کریستال clear یعنی صاف و شفاف as clear as crystal یعنی مثل کریستال صاف و شفاف در فارسی میگیم مثل اشک چشم صاف و شفاف as clear as crystal as clear as crystal as cold as cucumber as cold as cucumber cucumber یعنی خیار cold یعنی سرد و بیروح as cold as cucumber یعنی مثل خیار بیخاصیت و اصطلاحی است که به آدم بی احساس و بی روح گفته میشه as cold as cucumber as cold as cucumber as cunning as a fox. As cunning as a fox. Fox یعنی روباه. Cunning یعنی زیرک و حق باز. As cunning as a fox یعنی مثل یک روباه زیرک و حق باز. مثل یک روباه کلک باز. As cunning as a fox. As cunning as a fox. از دام از ا از از دام از یعنی مجسمه. دام همطور که میبینید بیش خونده نمیشه یعنی لال و ساکت. از دام از استچو یعنی مثل یک مجسمه لال و ساکت و بی حرف. از دام از استچو از دام از استچو as greedy as a wolf as greedy as a wolf wolf یعنی گرگ greedy یعنی طماع و حریص as greedy as a wolf یعنی مثل یک گرگ حریص و طماع as greedy as a wolf as greedy as a wolf as hungry as a bear as hungry as a bear bear یعنی خرس hungry یعنی گرسنه As hungry as a bear یعنی مثل یک خرس گرسنه As hungry as a bear As hungry as a bear As like as two peas As like as two peas P یعنی نخود پیز یعنی ها، تو یعنی دو لایک یعنی شبیه از لایک از تو پیز یعنی مثل دو تا نخود شبیه تو فارسی میگیم مثل سیبی که از وسط نصف کرده باشن خیلی شبیه به هم از لایک از تو پیز از لایک از تو پیز as mad as a wet hen. As mad as a wet hen. مد یعنی عصبانی wet یعنی خیس یا نمناک hen یعنی مرغ wet hen یعنی مرغ خیس از مد از wet hen یعنی عصبانیت یک مرغ خیس خیلی عصبانی از مد از wet hen As mad as a wet hen.